Так. О, горішки. Хтось скаже, скільки в тебе горіхів? Багато. Аматору побільше горіхів, бо трудолюбивий. Сьогодні покривав і вчора два рази. В обід і вечором. Привіт ютуберам. Значить, к вашему вниманию перша новость. Є дуже хороший е і недорогий холодильний лар, вірніше морозилка. Морозилка, морозильний лар і так далі. Цей у мене є для охлаждення м'яса. Цей у мене для е, заморозки, там що залишилось, сало, м'ясо і так далі. І у мене є ще один такий, ну може чуть-чуть більше. А я продаю ось оцей. От. Цей у мене виходить мій ширина у нього метр. А це, що я продаю, ширина у нього метр тридцять. Метр тридцять на на 63. Продаю недорого. Всього-навсього за 4500 гривень. 4500. Кому треба, може з наших місних, хто там е, тут недалеко живе, кому треба. Подивіться в інтернеті, по чому вони. Я сьогодні дивився від 5 до 7. Я вам підскажу. Від 5 до 7, ну розмір, правда, не знаю, чи такі, чи отакі. А це, думаю, за 4,5 нормально буде. Я його виключу зараз, бо це я включив для себе, провіряв, бо давно його не включав. Все, він працює, все добре. Сам е, холодильник і також є на нього от такі от сітки. Їх іде раз, два, чотири штуки. Положить овочі, там сало кусками нарізане, заморозить, фрукти, що угодно. Можна на них всю свиню розложити, а сюди вже що вам треба віддільно. От, наприклад, отак. Отак вони ставляться. От, раз. Ого, тільки включила, вже морозяка такий. І там є регулятор, скільки вам градусів треба, щоб він щоб він наганяв. Вот. Одна друга сетка А так. Третя. Ми його протрем, зараз я його включив, думаю, Може кому треба, бо в мене їх виходить, ну вистачає з голови. У мене ще в магазині один стоїть і сюди привезу. Він теж ну, менше, ніж цей, ну, походу більше, ніж цей, якийсь середняковий. Тобто мені їх вистачить, а так може кому треба, якраз пригодиться. Так, да, він не новий, бушка, ну працює, все. От, а так. Чмих. Ось, сіточки, що вам треба, положили. А внизу лежить те, що на довгу заморозку, там, грубо говоря, на довге время. І все. Ми його і сьогодні, і завтра весь помиємо, протрем, бо він стояв у мене і в останнє время тут, а перед цим стояв в дворі там накритий. Тому що тут міста не було. Тут у мене були бочки. А це зробив сюди столішниці і цей переробив для м'яса. Тобто вся Е, реалізація м'ясна тута происходить. Ну, а цей в мене взагалі комфортний. Включив. І в мене там писали, що типа, е, що я ним пользуюся кондиціонером оцим, що типа, він згорить. Я ж його включаю, допустим, зарізав, включив часа на 3-4, там, ну 5. І все. І опять через неділю там так само, часа 3-4-5. І опять через неділю. Мені воно не треба. Також писали, зроби собі кондиціонер. Ну, типу, постав кондиціонер. Зачем він мені треба? Кондиціонер, якщо постійно охлаждав, а то в мене ось ззаді гараж через стінку, а тут оця кімнатка. Зачем мені тут кондиціонер? У мене вдома є кондюр, ну а тут мені зачем? Якби мені вистачає і Якщо сильна жара, люди беруть охлажденне, нормальне. Тобто воно і тут охлаждається, що я розглажую, там почерьовок, сало. І так само саме м'ясо. Тут воно теж йому вистачає. Тут у нас зараз теж буде происходить трошки переміна, все хочу переділати. Ну, з временем. Зараз поки займаюся вагоном. Завтра будемо сьогодні поштукатурив ці потолки, де повипадало. Зараз підемо покажу, кому інтересно глянути. А завтра будемо вже красити і закатаємо теж бетонний пол. Найшов. Чистюха мені дав краски бетон, зараз теж покажу. Пойдемте. От мені Тистюха дав оцей бетончик. Це стара совєтська краска. Я її думаю розвести. Зараз покажу вам. І закатати нею бетон ну, стяжку нашу бетонну. Я вже сюди закривачку зробив в этот у зернохранилище временно. Ася покрита, гоцеє, рада, весела, вона і не знає, що вона з щенятами. Так. Ось я тут всі ці, що повипадали, у мене де дранка світилася, всі сьогодні позамазував повністю. Я там сильно мудохався, глибоко попадав, ну потихоньку-потихоньку замазав. І позамазував, де які там були дірки здорові, вибоїни і так далі. Завтра закатаємо сам потолок і буде нормально. Зараз покажу що ти стюхав мені. О, Тест мені дав отаку краску. Каже, що немає електроніки, ладно. Каже, може пригодиться. Я попробую, вона м'яка все, просто що дуже-дуже густа. От. Синя цвітом. Ну, така. Я її завтра попробую міксером розколотю. І в мене є 5 літрів ОС-спіріта. розбадяжу. Як покрасив весь тут потолок. І це розведу. Ну, на, наскільки вийде розвести. І закатаю всю бетонну стяжку. Виметимо хорошо, прогрунтуємо і закатаємо ну, раз чи два. Я купив широкий валік, закатаємо валіком. Тут під низом пленка, ну тобто сирость не тягнутиме на пшеницю. А вверх ще закатай, воно вже висохло, все отлично. Ну а так получився у нас е, наш вагон. Тобто цей год він як зерносклад буде сюди чисто зернову групу складати. А на наступний год поставлю сюди буржуйку, сюди по центру. І е, зроблю столешниці, полки всякі. Для інструмента це в мене буде як і інструменталка і мастерська. Зимою буржуйку підтопив. І там щось робиш, якісь хахарюшки, чи ту ж бункерну кормушку вариш, радіо включив, там щось бринкає, робиш собі потихоньку і все. Думаю, отак. Ну а цей год поки переб'ємося. Як зернохранилище. Тому що я по-любому буду делать зернохранилище. Ну, я хотів в цьому году делать. Ну, в цьому году то те, то те, багато мелочей доделаю. Треба доробити щелевий пол, повністю закончити, щоб туди запускати. Так що на следующий год принесу вже хранилище для зерна. І щоб не тягати вручну, не складати, то есть треба щось буде думати. Ну то вже зовсім друга історія. Ну і виходить цей фінал. Ну я фінал вам покажу вже, як все покрасим, це закатаю, то фінал покажу. Ось із нічого він стояв вверху, як е, домик Баби Яги. А так тепер буде отлічний. І грузи скільки хочеш, кидай. Я прям тут під потолок в мішках буду складати аж до виходу. Я знаю, що сюди двадцятка це свобода. У мене 10 лежало десь. Отак. Десятка, 10 тонн, ну тут більше ляже. Можна і тут, і ще в той мій кормовий вагон теж. Поэтому отак. Вчора це загуляло утром загуляла, вже стояла з утра. Я її покрив, ну, граматора перегнав, він її покрив перший раз. Це його перше покриття. Покрив одразу, ну я так контролював, допомагав. Ну чітко, другий раз вже сам, а сьогодні вже так випустив, він сам покрив і назад вернувся. Я ковшик йому сипнув стартового вкусного корма. І він довольний і все. свинка вже не стоїть. Нюрка. Обезьянка. Це ми вже управилися чисто таке, як типа, як вечором приколяшки їм. І просили показати Брошкіну. Є у мене підписчиця, вона слідить іменно за Брошкою. Вон мотається Жевжечка. Брошкіна, Грижовик і Брошкін брат. О, о, Брошка, Брошка. Брошкіна. Мадам Брошкіна, бачите яка? Матаньки в неї, таньки матаньки. Все нормально. І також, Що я зробив? Вчора дислокацію яку. Київлянку копоросу готовим сюди її. Обізянку ви бачили, я сюди загнав. Нюрку теж поставив. А всіх, хто рожав перед ними, ну поросився. Ось. Вредіна. Барашку, барашку вчора сюди. Ох, я її вчора перегнав, вона тут як давай куролесить, крутиться, бігать. Вона худа, вижата. Я її зараз так чуть-чуть кормлю, щоб молоко перегоріло. Ну дуже рада була, мені аж за неї прям радісно було. Така скакає, пригає, гоцає. А тут вона біля хряка швидко загуляє. Взагалі з хряком, ну, з хряком намного проще. Ну хряк саме хуже з усіх горіх і їсть. Да, Амік, іди погладь, іди сюди. Отак йому подобається цей хохолок, щоб гладили, або за ушками трошки. Отак. Молодець. Трудолюбивий, сьогодні трудився. Він не голодний. Я ж йому старта сьогодні сипнув. А ти три рази сьогодні кайфувала. Ну, Сьогодні раз і вчора два рази. Дво... Тройний кайф у неї був. Все, тепер хай набирає вес і встановлюється. Ну а так, всіх попереводив, всі, хто був в станках, гуляють. Всі, хто гуляв, зайшли в станок. Думаю, так вкратце пробігли, показали води, теж я набрав, закрити лючок. І все, це управився із жіною, із війкою. Я вивіз, води набрали, горішків розсипав і все. Завтра утром убрать, вивести і розсипати кому там, хто на нормі. А так, хто на откормі, у них постійно є в кормушці, у них є. Я так досипаю по чуть-чуть. А так у них є. Коротше, такі от, друзі, діла. Всім, хто дивився внимательно, не забувайте так, або отак, або просто отак. Пока.